गाइस आज हम जा रहे हैं गोस्ट हंटिंग के लिए हमने ऐसे कोई क्लिक बेट नहीं करनी जो मिलेगा वो ही दिखाएंगे और आज हम जा रहे हैं गोस्ट हंटिंग करने रात को तो let's get in the video ghost challenge time guys जा रहे हैं गोस्ट चैलेंज एट नाइट यही है ना जगह वो हाँ, है ना मस्त उतार गाइस बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं और बारिश कभी भी हो सकती है गाइस अभी हम फाइनली लोकेशन पे आ चुके हैं और अभी ओपन फील्ड टाइप सी हैं और यहाँ पे अगर कुछ भी आ गया ना साइड से मब कोई कुत्ता होता गाइस ये लोकेशन है मब हम दोनों ही जने हैं और हम कोई क्लिक बेट नहीं करेंगे और वो घर भी है गाइज ये हॉन्टेड लोकेशन है पर हम इसके अंदर नहीं जा सकते क्योंकि हमारे को बहुत डर लगता है भूतों का और इसके अंदर बहुत ज़्यादा कचरा भी पड़ा है थोड़ा बाहर से दिखाते हैं आपको और अब हम हम ज़रा हम एक्सप्लोर करते हैं ये देखो उस व्यू का हॉन्टेड लोकेशन का और अभी हमने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कर ली है गाइस यहाँ पे पीछे में बहुत सारे कमरे से बने हुए हैं और ऐसे लग रहा है सौ सालों से यहाँ पे कोई नहीं आया और यहाँ पे इतने सारे आप देख लो सीट उग पड़े हैं और यहाँ पे अंदर तो यहाँ पे अपने पैरों को भी बचा के चलना पड़ेगा गाइस गाइस यहाँ पे पता नहीं बहुत ही डरावनी सी टाइप ऑफ बैट्स बहुत ही अजीब सी आवाज़ आ रही है इसलिए अभी तो हम यहाँ से निकलते हैं थोड़ा कहीं और जगह पे चलते हैं ओ बेट गाइस वहाँ पर थंडर स्ट्रॉम हुई भाई भागो क्योंकि ओपन फील्ड में अब यहाँ गाइज इस लोकेशन पे हम नेक्स्ट टाइम आएंगे दिन में तो गाइज इस ब्लॉग के लिए इतना ही अगर आपको पसंद आया ये ब्लॉग तो फॉलो करो तीन नॉम्स लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो और मैं मिलता हूँ आपसे जल्द ही अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय देखते हैं क्या होता है ओ गाइस वो देखो पीछे क्या इतनी लाइटनिंग सी भाई भाई भाई देखो पीछे हां हां है जगह है जगह तो यहाँ गाड़ी फंस के निकलनी भी नहीं है गाड़ी का केस गाड़ी देख तो लेता यार कम से कम मनन फंस गई बच गए मनन फंस गए थे ना हम्म। यहाँ पे बुलाते किसको आधी रात को 我就不拐了。